Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita. Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori. Però posso ascoltarle e dividerli con te. Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro, però quando serve starò vicino a te. Non posso evitarti di precipitare, solamente posso offrirti la mia mano perché ti sostenga e non cadi. La tua allegria, il tuo successo, il tuo trionfo non sono i miei. Però gioisco sinceramente quando ti vedo felice. Non giudico le decisioni che prendi nella vita. Mi limito ad appoggiarti, a stimolarti e aiutarti se me lo chiedi. Non posso tracciare i limiti dentro i quali devi muoverti, però posso offrirti lo spazio necessario per crescere non posso evitare la tua sofferenza quando qualche pena ti tocca il cuore, però posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterla a nuovo. Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere, solamente posso volerti come sei ed essere tuo amico. In questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico, in quel momento sei apparso tu. Non sei né sopra, né sotto, né in mezzo. Non sei né in testa né alla fine della lista. Non sei né il numero uno né il numero finale. E tantomeno la pretesa di essere il primo, il secondo o il terzo della tua lista. Basta che mi vuoi come amico. Non sono gran cosa, però sono tutto quello che posso essere.